Ers nifer o flynyddoedd bellach, mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi cefnogi prosiectau Wikimedia trwy rhannu dyweddau yn digidol, data, a thrwy cynnal digwyddiadau ac ymgyrchoedd i hyfforddi defnyddwyr newydd ac ychwanegu cynnwys newydd at Wikipedia yn Saesneg ac yn Gymraeg. Yn dilyn ein cydweithrediad diweddar efo'r Adran Addysg, wnaethon ni sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i lawnsio math newydd o brosiect a oedd yn ganolbwyntio llai ar cynnwys Wikipedia a mwy ar ddyweddau, ffotograffau a data Cymraeg. Roedd gan y prosiect Wikipix elfen cymunedol a thorfoli gref ac fe cynlluniwyd i ddod â phobl at ei gilydd yn corfforol i archwilio ei ardaloedd lleol a ddogfennu treftadaeth adeiladol trwy ffotograffau. Yna byddai lluniau'n cael ei disgrifio'n ddwyieithog a byddem yn sicrhau bod y data Cymraeg a'r wicidata am pob lle sy'n ymddangos yn y lluniau yna. Yna digwyddodd Covid a bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r cynlluniau ar gyfer teithiau ffotograffiaeth cymunedol a gweithdau ysgolion o blaid digwyddiadau ar-lein. Roedd hyn yn golygu newid rhai o nodau'r brosiect yn llwyr ac addasu eraill. Cyn i mi o mwy am y prosiect, dwi eisiau siarad am bwysigrwydd data iaith Gymraeg. Mae sicrhau disgyfiadau Cymraeg ar gyfer delweddau a'r comin yn ei gwneud i'n llawer haws i bobl defnyddio'r dyweddau yna ar y Wikipedia Cymraeg a gwefannau neu apiau Gymraeg eraill. Ac mae labelu Wikidata Cymraeg ar gyfer y holl data perthnasol am adeiladau hanesyddol yn golygu y gall pobl ymchwilio, rhannu ac aildefnyddio data yn Gymraeg, heb sôn am y buddion i, o defnyddio infoboxes sy'n cael eu creu yn automatic efo Wikidata. Ond efallai'r agwedd pwysicaf yw cynnwys enwau lleoedd Cymraeg. Mae gan lawer o leoedd yng Nghymru fel trefi, strydoedd a hyd yn oed adeiladau un enw Saesneg ac enw arall yn Gymraeg, ac yn aml mae ganddyn nhw ystyr hollol gwahanol. Felly, mae cadw'r fersiwn Gymraeg yn bwysig iawn yn diwylliannol ac yn hanesyddol. Ac mae wedi bod yn banc gwleidyddol iawn yng Nghymru yn diweddar, gyda llawer o mewnfudwyr yn ceisio newid enwau Gymraeg i rai Saesneg neu hefyd chi'n gweld gwasanaethau lleol neu gwasanaethau ar-lein yn i'r enw Saesneg am leoedd yn unig. Er enghraifft, cafodd Cable Bay yng Ngogledd Cymru ei enw Saesneg tua camlenydd yn ôl, pan ystodwyd cablau ffôn yn yr ardal, tra bod yr enw Cymraeg, sef Porth Tre Castell, yn dyddio yn ôl ganoedd o flynyddoedd, os nad miloedd. Mae'n gyfeirio y fersiwn Gymraeg at borfflad tref Geirog. Colli'r unrhyw testiolaeth corfforol o lle o'r fath, ond dywed yr enw wrth ddim fod hyn ar un adeg yn lle hollol pwysig. Yr enwau lleoedd brydorol hyn sydd angen eu gwarchod. Ond nid yn unig gwarchod, mae angen i pobl defnyddio nhw i atal rhag diflannu yn y tymor hir. Mae'r sefydliad sy'n gyfrifol am adeiladau cyfrestredig yng Nghymru wedi bod yn ddigon credig i rhannu ei ddata yn agored i ni ei defnyddio ar wiki ac mae gan bob un o 30,000 o adeiladau restredig gofnodion Wikidata erbyn hyn. Ond dim ond data Saesneg maen nhw wedi recordio erioed. Felly mae'r holl fetadata, enwau a disgrifiadau i gyd yn Saesneg. Os mae dim ond enw Gymraeg sydd gan lle, wrth gwrs maen nhw wedi recordio hwnna, ond i lawer o leoedd, yn ymwedig enwau trefi a strydoedd, maen nhw wedi cyfnodi'r enw Saesneg yn unig. Felly, fel rhan o Austrithiro ein prosiect Wikipix, lawnsio tas torfoli syml i ofyn i bobl gyfieithu enwau adeiladau restredig yn eu ardaloedd lleol yn y lanlwythwyd y holl data yna i Wikidata. Cyfieithodd dros 7,000 o enwau lleoedd trwy'r dasgwrn yn ystod y prosiect, sef gynnydd o 275 y cant o labelu Wikidata Cymraeg ar gyfer y data adeiladu'r estredig. Ac ddim yn dal yn allu ofyn i bobl fynd allan a chymryd rai lluniau o safleoedd yn ei ardal lleol yn ystod y cloi, a chawswm dros 1,800 o ddelweddau. Oherwydd bod holl adeiladau cyfrestredig Cymru ar gael trwy Wikidata yn barod, oedd modd i ni creu restre o llefydd lleol ar gyfer pobl a wnaethon ni gofyn i pobl llwytho delweddau trwy uh, teclyn Wiki Shoot Me. Um, roedd hyn yn golygu bod y delweddau i gyd yn cael eu cysylltu efo Wikidata yn automatic a trwy gofyn i cyfranwyr cyfrestru ar gyfer y prosiect trwy Google Forms, oedd modd i ni um, mesur beth oedd pobl yn cyfrannu a gwneud yn siŵr bod y categoriau perthnasol yn cael eu ychwanegu at y delweddau. O'n i ddim yn gallu cwrdd efo pobl yn ffisegol er mwyn rhoi cymorth, ond oedd modd ni roi cymorth technegol i cyfranwyr dros e-bost, ar cyfrangau cymdeithasol a hefyd trwy galwadau fideo. Roedden nhw'n gallu defnyddio ein Wikidata iaith Gymraeg newydd i helpu gynhyrchu disgyfiadau Cymraeg ar gyfer y dylweddau a roeddwn gyda disgyfiadau Saesneg yn unig. Ac roedd yr holl ddelweddau wedi cysylltu ag eitemau wicidata perthnasol. Ac ychwanegwyd y delweddau yn gyflym at dudalennau Wikipedia mewn nifer o ieithoedd naill ai yn automatic trwy infoboxes Wikidata, neu trwy ychwanegu a llaw ac o fewn y mis cyntaf ar ôl y prosiect gwelwyd dyweddau 68,000 o weithiau draws y ieithoedd yma ar Wikipedia, sy'n ddangos gwir werth y cynnwys yma. Ac unwaith yr oedd gennym ddatad o ieithog, roeddwn ni'n gallu rhannu a gwefannau trydydd parti hefyd gan cynnwys Casgliad Awerin Cymru a'r Comisiwn Brenhinol. Ac rhanwyd y casgliad cyfan fel archif digidol newydd efo'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gofynnwyd i mi o'r Twitter, pam ein bod yn trafferthu gofyn i bobl dynnu lluniau o hen adeiladau pan roedd na sefydliadau eraill yn gwneud hyn yn barod? A'r ateb oedd bod y sefydliadau eraill yma yn codi tal am fynediad at eu cynnwys. Dydy'r trwyddedau maen nhw'n defnyddio ddim yn gweithio ar Wikipedia. Ac ar ôl i chi dalu a cael mynediad at y cynnwys, dim ond data Saesneg rydych chi'n cael. Felly, yn hytrach na seilio ein sefydliadau adeiladau hanesyddol, roedd yma ei gefnogi trwy rhannu'r cynnwys hwn yn agored efo nhw a chynnig ein data torfol Cymraeg hefyd. A dwi'n gobeithio yn y dyfodol y bydd y math yma o cydweithrediad yn arwain at mynediad gwell a buddsoddiad yn y Gymraeg o fewn y sefydliadau yma. A roddodd llawer o cyfranwyr adborth cadenhawol iawn gan ddweud ei fod yn ffordd wych o annog bobl i fynd allan am dro yn ystod y cloi, a ffordd o dysgu mwy am hanes ei ardal. Ac o ganlyniad i llwyddiant y gawswn ni gyda'r ymgyrch yma, fe wnaethon ni cyfrestru Cymru ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth wiki'r holl ddeiar fel rhan o'n brosiect newydd Lleoedd Cymru. Felly mae prosiect Lleoedd Cymru yn dilyn ymlaen o'r prosiect Wikipix. Gyda cyllid eto gan Lwodraeth Cymru, bydd y prosiect yn gweld mwy o waith torfoli i gyfnodi enwau lleoedd Cymraeg ynghyd â defnyddio data agored Llywodraeth Cymru ac eraill i ychwanegu mwy o leoedd o Gymru i Wikidata. A byddwn nhw'n gweithio gyda datblygwyr gwasanaeth mapio Cymru wedi byweru gan OpenStreetMap i alunio data Cymraeg OpenStreetMap a Wikidata er mwyn datblygu gwasanaeth mapio Gymraeg ffynonell agored uh, sydd ar gael i unrhyw un sydd am ei defnyddio. A bydd hyn eto'n dibynnu ar wirfoddolwyr i cyfrannu data, naillai ar OpenStreetMap neu Wikidata. Felly byddwm yn cynnal nifer o weithdau a digwyddiadau ar-lein i annog um, cyfraniad ac i helpu wella safon y data. Wrth greu data ar gyfer enwau lleoedd Gymraeg, mae'n môr bwysig bod hanes y sythafiad ac ynganiad enwau lleol yn cael ei gyfnodi gan siaradwyr Gymraeg, gan pobl leol sy'n defnyddio'r enwau yma'n dyddiol. A dyna pam mae torfoli'r data hwn ar lwyfannau sefydlog agored amlieithog fel Wiki ac OSM yn holl bwysig. Diolch yn fawr.